बाजूला बता बाजूला बाजूने kalau bisa mundur mereka bisa bawa motor ya. Ya, ya. Iya, iya, iya. Awas, awas, awas. Jangan ya, ya. dulu

Kesana, kesana, kesana.